捨ていたい思いをどれだけ届いるんだろういつも上に向いて確かめる確かめるいつだっ って迷わず君はきっと遠な僕も追っかけくれからじっと見つめた君の 瞳に映す僕が生きた印何度も途切れそうなことを強く強くならした気を超えたんだよ